Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda internetten indirdiğimiz e, GTA 5 setup'ını e, aktivasyon kodu istiyor. E, o aktivasyon kodunu nasıl kullanırız ve hatta, e, hatta o aktivasyon kodunu almak için Steam'den 120 lira 120 lira 150 lira öyle bir para civarında o parayı verip e, GTA 5 satın alıp o kodu oraya yapıştırıyoruz ve gidiyoruz. E, paramız gitmesin diye boş boşuna oyun. Şuradan Evet şu an bu bu kodu benim arkadaşım verdi. Kendisi e, Antalya'da oturuyor. Hmm, bir açıklık bulmuş. Bir siteden o da açıklık bulmuş. Ee, şey her hafta 5 tane kod veriyor. Şu an tek kullanılmayan bu kod. Yani o siteydi yani 100 kişiden yani 100 kişiden sadece 3 3 4 kişi giriyor. O yüzden haftada 5 tane aktivasyon kodu çıkıyor. Ee, ben bu aktivasyon kodlarını biriktirip size açıklama kısmında koyacağım. Tabii ki de şartımız 100 abone olunca koyacağım. Kodumuz budur. Bu videonun da sonuna bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.